Ciao! Allora, oggi vi parlo di un eyeliner in gel, questo della Zoeva in tubetto che è bellissimo ed intanto si chiama Eclipse, è cream eyeliner waterproof ed la quantità è un 3,5 ml. amate gli eyeliner e questi da prelevare col pennellino fatti così questo tipo di eyeliner e questo marchio davvero vi sembrerà fantastico perché sono prodotti meravigliosi e si stende bene con un pennellino angolato l'ate applicare bene, si asciuga subito e resta intatto tutto il giorno, è fantastico l'osaretto fantastico resta intatto davvero tutto il giorno ed è, va struccato la sera con un eh, struccante per occhi o per trucco occhi tranquillamente e durante il giorno resta fisso, non fa le crepe, non si sgretola non, eh, anche se la crema all'occhio non sbava che è una cosa che io adoro e, oltretutto questo colore è molto intenso però quando si asciuga diventa quasi completamente opaco ed se vi piacciono gli eyeliner in gel questo Seeker Waterproof però davvero dura tantissimo è meraviglioso e cos'altro dire il prezzo deve essere sugli 8 euro se non sbaglio comunque è in vendita sul sito della Zoeva oppure da Douglas in tanti colori e basta perché anche la confezione è carina questo eh, vetro serigrafato unica cosa come tutti gli eyeliner in, crema o in gel quando lo usate per un po' di tempo mettetelo col tappo rivolto verso il basso così il prodotto non si deposita sul fondo e anche gli oli vanno verso l'alto la parte che andiamo a prelevare e non si secca in questo modo davvero ve lo faccio vedere io l'ho usato potete vedere fino alla fine e davvero è un modo che funziona quindi io ve lo consiglio questo prodotto fatemi sapere se avete provato, come siete trovate io come sempre spero sia utile ed è... se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perdete la prossima recensione beauty e alla prossima, ciao!